cik drusku kavējās tā maltīte, tad es arī varbūt, es varbūt sāktu no tā, ka kamēr te uzliks kartupeļus un, un visu pārējo, no tās bērnības. Es gribētu teikt, ka mēs esam pazīstami jau, jāsaka, no cimdas jau nu ne, bet nu gandrīz. Mēs vēl negājām skolā, ka mēs spēlējām tur tajās laikos tādu Eh, āmurīlēts un, un visādas tādas spēles, ko maz bērni tajā laikā spēlēja, tagad tādas vairs nav. Bet tajos laikos tas ļoti interesanti bija un ļoti aizraujoši mums. Eh, bija eh, mūsu tā kompānija tāda. Mani brālēni bija ar Andra vecāko, no brāli Jūliju, vienā vecumā, un mēs ar Andri bijām viena gada cilvēki. Nu, mēs jau tā, kā tie mazākie, tad mums jau nu, nemaz tā e, pirmā roka nekur nebija. Mēs tā varējām noskatīties, bet tie lielie jau darīja visu ko. Reizēm pat arī vīnu iedzēra. Un bija tādi gadījumi, kad tie puikas zināja, kur vīns ir veca, vecākiem, otrā stāvā tur, e, tādās ne, neapkurināmās istabās, kā jau tas laukos, un tie puikas aiziet un, un domā, ka tur kaut kas ir, bet onkols noslēpsi to valka mošu šļauku kaviņu, un tas otrs nevar uh, atrast, kas tur iet, un tas saka, viņš nemācīja vēl labi runāt, viņš saka, saukas nav. Nu, nav ar ko ievilkt to vīnu. Bet uh, tas jau nu nebija vienīgais. Ko es vēl gribētu teikt? Abi Brensona dēli bija nu, nezinu kādēļ, bet bija ļoti labi skolnieki, labi mācījās, sevišķi jūlijas ļoti bija tāds priekšzīmīgs un skaistu stāju. Viņam bija, mēs jau kā vēlāk teicām, tā virsnieka stāja viņam jau bija iedzimta. Andrs bija tāds, nu, tāds eh, vie, vieglāku gaitu. Mēs teicām, nu jā, līgojās kā jūrnieks. Un tiešām no viņa arī jūrnieks iznāca uz skolas gaitas tur daudz es neko nezinu. Bija grūtas, man liekas, diezgan, kaut ar zēniem tajā laikā jau jānorūdās. Bet viss tas, ko es tā kādreiz dzirdēju, tajā laikā jau mazāk satikāmies, eh, nebija viegli. Nebija viegli visi tie uzdevumi, kas jūrniekam, jungam jādara savā laikā, tā viņus sauca, tos jaunos jūrniekus. Un tad, kad sāka darba gaitas, Tad bija Andris uz zvejas kuģiem. Un uz zvejas kuģiem bija šausmīgs darbs. Es nezinu, mūsu dienās vai kāds tādu vēl veids. Vairāk kā pusgadu jūrā neko tu neredzi, neko tu, var teikt, nedzirdi. Nebija jau nekādu ne telefonu, ne tādas iespējas, ne tādu televizoru tajā laikā. Lūk, atnāk krastā, nu kā nu ir, Un tad mums tāds saka, ka to pilīti prasa, mums nav jābrīnās, jo cilvēks, kas tik ilgi ir nodzīvojis jūrā un neko nav redzējis, un tā, ka viņš tiek krastā, tad Andris kādreiz teica, pēdējā tantiņa liekas skaistule. Tā tas bija, jā. Tik tiešām tā tas var, to var saprast, un tā tas arī bija. Nu, tā kā Andrim tā dzīve bija saistīta ar jūru visu laiku, tad man liekas, ka mēs visi varam saprast to, ka tā nebija viegla dzīve. Tā bija smaga dzīve, viņš bija pratis vīrišķīgi turēties, un arī pēdējā laikā viņš turējās un nevienam nesūdzējās par savām sāpēm un par savām, varbūt, ciešanām, kas viņam bija fiziski jācieš. Mums visiem likās, nu kā viņš tik ātri sabruka. Bet tā tas bija. Ar manu ģimeni Andrim ir saistība vēl ļoti liela un liela pateicība viņam, jo viņš mūsu jaunāko dēlu, var teikt, ievadīja jūrnieka gaitās. Paņēma uz sevi, nu, uz savu, var teikt, atbildību uz kuģa, izbrauca viņa tajā laikā uz Dienvidu Ameriku, cik reizes uz banānu kuģiem un atpakaļ. Un var teikt, ka es varu pateikties Andrim un Dievam, ka mans Jānis ir šodien jau vairāk kā 20 gadus jūrnieks. Nu, lūk tā. Tā dzīve paskrējas tik ātri, kad gandrīz var teikt, ka tad, kad Brensona atnāca uz šeit uz koknes dzīvot, Liekas, tas nu pat vien bija, bet tas bija kaut kur 90. gados. Un 90. gados mēs tā cieši, var teikt, satikāmies un līdz šim brīdim tā arī esam. Un lai Dievs dod, ka līdz, kā saka, kapa malai varētu tā būt. Kādu uzticamu un, var teikt, izpalīdzīgu cilvēku, kādi ir Bremsoni, tādu, man liekas, daudz nav. Un Andrim, lai vieglas smiltis, lai viņš piedod visus mūsu grēkus, ko mēs varbūt pret viņu esam nogrēkojuši. Gan cilvēku, gan dievu priekšā. Un es uz to aicinu pacelt glāzes un iecert uz viņu vieglām smiltīm. Domāju. Vai ieliet jums? Nē, to. es varētu šito atkorķēt vaļā. Chris, can you open this? Tagad visiem jau. Thanks. Jūs gribiet? Nē, nē. Круто. Ну, зато. Обалденно.